Gib mir ein H! H! Gib mir ein U! U! Gib mir ein M! M! Gib mir ein B! B! Gib mir ein A! A! Gib mir ein Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Wir singen! Hum, hum, hum,